Puhekieli. Futis. Futis. Jalkapallo. Hoki. Hoki. Jääkiekko. äikkä, äikkä, äidinkielen tunti. Liikka, liikka liikunta. Kuvis, kuvis, kuvataide. Matikka, matikka, matematiikka. Kässä, kässä, käsityö. Köksä, köksä, kotitalous. Välkkä, välkkä, välitunti. Ruokkis, ruokkis, ruokatunti. Tietsikka, tietsikka, tietokone. Käyttis, käyttis, tietokoneen käyttöjärjestelmä. Kännykkä, kännykkä, cellphone, matkapuhelin, lenkkarit, lenkkarit, juoksukengät, lenkkitossut, ope, ope, opettaja. reksi reksi rehtori opo opo opintoohjaaja vaksi vaksi vahtimestari muskari muskari musiikkileikkikoulu lapsille